Thank you. ရေးသမား 可以的吗？ decode 吗 m a 的吗？收收收收收收收收收收收收收收收收收收 Chimbabwe. É? maybe 吧。solo 一的吗？Okay。maybe 吧。solo 一的吗？solo 一的吗？solo 一的吗？solo 一的吗？solo 一的吗？ လောက်ရေးသမားစားလောက်ရေးသမားစားလောက်ရေးစားလောက်ရေးသမား 刚录音的吗？ က်ရေးသမားဆောက်လုပ်ရေးသမားဆောက်လုပ်ရေးသမားဆောက်လုပ်ရေးသမား 萨洛伊的吗？萨洛伊的吗？萨洛伊的吗？萨洛伊的吗？萨洛伊的吗？萨洛伊的吗？萨洛伊的吗？萨洛伊的吗？ 扣的吗？被扣的吗？ 在扣的吗？在扣的吗？在扣的吗？ No! follow you Thank <laughs> you. ओके मारू टाइम Okay. Let me use that. time, Maru time, then you time. ハロタイム Good job. Good job. ರೂಟ್ ಆಗಬೇಕು good job good job